Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira mais bela no jardim de Adão. que caminha na calunga, por onde passa irradia sua luz. Sabedoria do sagrado feminino, senhora do meu destino, aquela que me conduz ao seu redor. Rosas florescem então no jardim do campo santo enquanto faz sua oração. Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira Índia totó, cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira mais bela no jardim de Atotó. Senhora, agradeço todo dia por me livrar da magia de quem me deseja dor. E em suas mãos traz o sentido da vida. Na caveira morre a intriga, na rosa renasce o Tira o fel e traz o mel. Tão linda dama da noite, sempre a ti serei fiel. Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira mais bela no jardim de Atotô. Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira mais bela no jardim de Atotô. Moça que caminha na calunga por onde passa irradia sua luz Sabedoria do sagrado feminino Senhora do meu destino Aquela que me conduz ao seu redor Rosas florescem então no jardim do campo santo enquanto faz sua oração. Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira é a mais bela no jardim de Altotô Cálice encantado de mistérios transbordou Rosa caveira é a mais bela no jardim de Altotô Senhora, agradeço todo dia Por me livrar da magia de quem me deseja dor E em suas mãos perdemos o sentido da vida. Na caveira morre a intriga, na rosa renasce o amor do coração. Tira o fel e traz o mel. Tão linda dama da noite, sempre a ti serei fiel. Cálice encantado de mistérios transportou. Rosa caveira é a mais bela no jardim de Atotô. Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira é mais bela num jardim de Atotô. Moça que caminha na calunga, por onde passa irradia sua luz. Sabedoria do sagrado feminino, senhora do meu destino, aquela que me conduz. E ao seu redor, rosas florescem então, no jardim do campo santo, enquanto faz sua oração silêncio encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira mais bela no jardim de Adotô. Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira mais bela no jardim de Adotô. Senhora, agradeço todo dia por me livrar da magia de quem me deseja dor. E em suas mãos mas o sentido da vida na caveira morre, intriga na rosa renasce o amor do coração. Tira o fel e traz o mel. Tão linda dama da noite, sempre a ti serei fiel. Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira é a mais bela no jardim de Atotô. Cálice encantado de mistérios transbordou. Rosa caveira é a mais bela brinde ao doutor.